店員の人がさこからさ飛び降りて出てってくださいって言われて衝撃だった覚えて今俺ら上がりから行くけど下りが衝撃だったからとりあえずこの動画撮ってみた、うんただいま壁の朝でございましてこれから味噌ラーメンを食べてから、えー、出発したいと思います さんですいつも忘れちゃう養老か養老から上五まで、えー、乗せていただいて下道からちょっと入ってまあ20分くらい待ったから1時間くらい待ったのかな、うん、そうんそくらい待って、えー、上郷着いたんでこれから早く帰りたいと思います今なんとキャンピングカー乗りたいなと思ったら向こうから声をかけてくれ 最後また忘れちゃったどこだっけどこどこサービスエリアだっけ浜名湖あそうだ最後浜名湖サービスエリアからえっ、と本厚木の方に、えー、寄る方がいましてで本厚木の駅前の公園で、えー、降ろしていただいたんですけど まあ、今回5000円でヒッチハイクしようという旅でしてそれは達成できたんですけど、えー、最後に「本当はご飯でも行きたかったよ」と言われまして、えー、僕たち2人に5000円を渡していただいたので結果プラス2500あの2人の割り方で2500円ですねかなりのプラスで終わることができましたなので 皆さんもそうですね機会があったら5000円でヒッチハイクしてみてくださいありがとうございます